Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya sahabat-sahabatku ya Salam sejahtera untuk yang berbeda agama Good morning, good morning, good morning, good morning Al Thank you, thank you sister, miss, iya beautiful, grandmother Uncle, brother, iya buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri Tetap semangat, semangat berkarya Menghibur diri pribadi dan orang lain salam pemula ya buat para pemula buat para pemula ataupun senior saya salam dari pemalu Bang Studio Etoy kikuk kikuk kikuk kik ya kopi ah kopi ah kopi ya di kesempatan pagi ini ya kita sharing kita sharing sharing dikit mungkin sahabat-sahabatku bosan-bosan melihat muka saya Emang mukanya membosankan, membosankan. Tetapi ilmunya kita yang ambil ilmunya aja ya ilmunya aja berbagi sharing, berbagi pengalaman untuk menambah uh, ilmu ya. Kalau ilmu itu tidak dari pemalu ataupun pemula semuanya kita bisa terima ya baik dari senior ataupun dari susu kita kadang eh, semuanya itu kan tidak ada yang sempurna jadi kita ambil hikmahnya saja kita pilih-pilih, kita analisis betul nggak begitu ya. Yuk ah, jadi uh, buat sahabat-sahabat pemula atau YouTube Small ya YouTube Small, tahu nggak sih, tahu nggak sih akun utama akun utama ya akun utama itu uh, bisa spam juga guys ya buat para pemula biar gampang mencari subscribe-nya biar tidak hilang, biar tidak hilang, biar tidak mampir ya subscribe-nya di rumah janda, di rumah Mbak Cindy, eh Mbak Cindy, Kak Cindy, di rumah Mama Palen, di rumah Absa, di rumah Damas, ya di rumah siapa aja dah pokoknya ya. Jadi biar, eh, jadi sebenarnya akun utama itu bisa spam ya sahabat-sahabatku. Ya kalau yang sudah tahu ya ah, ah, dikasih informasi juga ke sahabat-sahabat pemalu ataupun pemula kalau kurang penjelasan saya tolong ditambahkan. Ternyata akun utama itu bisa spam sahabat-sahabatku. Kadang makanya dari itu, kadang subscribe kita itu uh, hilang ya, hilang atau nyangkut di rumah perawan ataupun janda. Jadi uh, menurut saya buat sahabat-sahabat pemula, pemalu untuk mengejar subscribe itu ya 1000 subscribe itu jangan terlalu barbar jadi setiap hari itu kita mencari subscribe itu ya cukuplah 10. Paling kan kalau yang penting kita cukup 10 ya, 10 channel yang tetap ya kita tonton ya durasinya durasinya eh, dan tonton video mereka tersebut ya tiga video tiga video ya setiap satu channelnya baru kita subscribe like komen dan komennya juga dan uh, komentarnya sesuai dengan isi video ya karena akun utama itu bisa bikin spam sahabat-sahabatku intinya jangan terlalu barbar mencari subscribe kadang-kadang ya ini cerita saya pengalaman pribadi sendiri kadang kepingin cepat uh, eh, monet mencari subscribe tanpa ilmu barbar ya mencari barbar nyampe 20 subscribe 30 subscribe tahu-tahu hilang ya uh, yang nyangkut cuma 10 kadang 5 12 hilangnya banyak ya kadang-kadang karena terdeteksi sama YouTube namanya sistem ya sistem jadi kalau menurut saya uh, lebih baik mencari 10 subscribe dan tonton video mereka setiap channelnya itu tiga video ya sesuai lah sesuai dengan durasinya ya lihat lah kan, jangan yang terlalu panjang ya lihat banyak kan ada yang pendek-pendek kan bisa dilihat tuh yang penting durasi di atas 3 menit ya ke atas uh, komen sesuai isi video video dan like ya itu dilakukan setiap hari nah sehari kita nyari 10 channel jangan terlalu banyak jangan nyari, paling hilangnya itu dua ya kalau menurut saya sahabat-sahabatku pengalaman saya kalau misalkan tanpa ilmu tanpa pengalaman saya ini pengalaman pribadi saya saya mencari waktu itu 20 sampai 30 subscribe tangan kita nyampe sakit, panas, mata kita juga sakit, kurang tidur. Ya banyak kejadian seperti itu, mata pusing ya, eh, kepala pusing, e, ntar sakit karena kepingin cepet monet mencari subscribe, banyak-banyak lah seperti itu. Misalkan nyari 20 subscribe, 30 subscribe, wah hilangnya banyak karena terdeteksi, karena terlalu banyak sahabat-sahabatku. Dan... E, entarnya ya entarnya juga kalau bila mana sudah karena kita banyakkan spam ya akun kita banyakkan mencari subscribe subscribe ini cerita saya pribadi sendiri uh, karena sudah apa batasnya kan 2000 subscribe kita mencari itu ditolak sama YouTube kayak saya sendiri bener makanya mohon maaf ya bila mana saya tidak mau subscribe duluan karena udah penuh ya kalau bisa ya di subscribe duluan aja sama sahabat-sahabatku baru bisa saya kalau saya duluan kadang nggak bisa jadi intinya untuk sahabat pemula jangan barbar mencari subscribe karena akun utama itu bisa spam juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga channelnya cepat dimonet. Thank you, thank you, thank you, thank you.